Bom, eu sou o Thiago Bini e é, eu comecei estudando comunicação social e acabei fazendo estudos de mídia na UF. Assim, nesse tempo eu pesquisei música eletrônica, mas no aspecto cultural dela. E além disso eu já produzo alguns eventos de música eletrônica, produzo também, é, música mesmo. E eu estou procurando uma linguagem bacana, de verdade, uma com a qual me sinto à vontade, é uma que eu com, a qual eu me identifique, que eu goste, que eu acredite mesmo. É, eu propus para desenvolver aqui na nuvem uma série de circuitos eletrônicos é, para eu poder experimentar com eles, né, o som deles, e também para é, eu ter mais repertório para eu poder ensinar mais circuitos, porque eu também tenho dado oficinas e isso tem sido bem bacana também. Uhum. Então, eu, tenho, eu vim pra cá trabalhar nesses circuitos e... Agora eu tô muito interessado em trabalhar com software de open source. Assim, é... E juntar essa parte da eletrônica com ele, assim, né? Poder controlar os meus sons com dispositivo que eu monto para poder controlar o som dele no software, no ambiente digital depois. Assim, gosto, quero misturar essas, essas duas coisas, o, o analógico e o digital. Uhum.